Et salut à tous, c'est SkySpirit et on se retrouve aujourd'hui sur le serveur Epicube pour euh, se faire euh, quelques petits mini-jeux que je ne sais pas encore. Je n'ai aucune idée. Euh, donc bah, le serveur déjà est décoré pour Noël. C'est cool avec les jeux qui chargent pas. Le serveur est déjà décoré pour Noël, donc ça c'est cool. et donc sans plus attendre, le premier jeu et voilà, donc on se retrouve. Donc euh, le l'UHC Run a enfin commencé. Euh, ouais, ça va, on est pas mal. Alors, mon spawn. Je les ça par là-bas. Tu du bois comme d'habitude. Mais pourquoi j'ai une pomme maintenant Je sais pas. J'en ai aucune foutue idée. Ok. À se faire déjà une hache. Voilà, et une pioche. Voilà. C'est cool, j'ai une pomme en mais je sais pas d'où qu'elle vient. Ok, j'en ai que deux. Ok, c'est par où l'arbre Ah, il est là. Hop. cool parce on est rapidement full gaps Ce serait juste cool que j'ai des pommes, voilà. Hop. Cool du charbon. Hop. ça doit aller. euh voilà. On va prendre un petit peu de canard, encore un peu comme Ok, ça on va le mettre en 1, ça on va le mettre en 2. 2, j'ai dit ça, on le mettre en 3. Hum, un petit peu de bouffe. coupons du bois, coupons du bois. Ok, j'ai de la bouffe, c'est cool. ok, ça me donne du blé. caverne maintenant. Hmm. Disons... Petite caverne, ça fera plaisir. Il y a encore des chevaux. Pas de caverne. Ah oui, ça, dis là, c'est une caverne. Ah, enfin. Un peu de fer, ça fait toujours plaisir. Hop. Voilà. Merci. Hop, on se prend... Voilà. <clears throat> Ok, c'est plutôt cool. En plus, j'ai du diams. Ah non, j'ai pas de fer. là, Ça c'est sécurisé ça. Ça c'est bien bien sécurisé ça. On va du faire. moi j'en ai 4, je m'en fous. voilà. Tu peux te faire tout ce qu'il faut. Descendre encore un peu. La merde là on remonte. Là, j'aime bien se faire. Là, je pourrais me faire l'enclume direct. Ah, de là. Rien d'autre. Ok, petit lag. Ah, du James. Ok, il y a de quoi se faire euh, en chambre plus euh, un champ ça coûte 5. 5, il nous restera 7, on aura de quoi faire le casque. Ouais, c'est ça. Ouais, le casque. Ok. C'est cool. ça ça lag un peu. Attendez. Ok, ça devrait aller mieux. Ce serait cool d'avoir de la lave ou des comme ça. encore du James. côte lac de lave. Ça, c'est pas cool, ça. Ok c'est la même, je me suis fait baise. j'ai des vaches. Ça lave encore, je ne sais pas pourquoi. Le mec, il avait la lave, hmm, ça, c'est sûr. de la lave. En fait, je suis trop con. Ouais. Je suis sûr qu'il y a un lac de lave par ici. Non. Ok. Euh. J'ai un pantalon en fer, je sais pas si je l'ai ramassé, c'est pas grave. Regardez, pioche en diams. Attendez. Ok. Faut garder deux diams. Donc euh, là, on a de quoi se faire. Ouais, le plastron ou alors le casque. Pour l'instant, on garde pour le plastron. Ok, voilà, plastron. Cool. Il me faut de la lave. Sans la lave, il n'y a pas de lave. oh là là, je peux aller dans le nether. Je crois pas qu'il y ait une mob. Oh, j'ai encore de l'or et du Ok, ok. Allez, salut. ok, ok, on va se faire des à se faire des livres. voilà je Putain, plus les pommes. Trois livres. Ok. Ok, ok, coucou. Ah mais merde, j'ai pas de lapis pour enchante. C'est un plus en diamant. Ok, ok. Ok, ok. Attendez, on va faire le vide. Non, ça je garde. On va faire le vide. Ça, ça, ça. Ça. Ça, s'en fout. Ça, s'en fout. Ça, on s'en fout. Ok, euh, je suis en quoi Ok, je suis pas trop loin. Oh putain, ça commence déjà. Allez, la pisse, la pisse. ok, ok. Je suis chaud là, je suis chaud. Oh, merde. Putain, je me suis battu avec un saut sérieusement. Ah, il avait l'enchant. Bon, hein, c'est pas grave. En plus, euh, même pas de la lapis. Bon, c'est pas grave. Je sais pas combien de temps on en est de vidéo. Euh, je pense que ça va être en fait tout pour euh, cet épisode sur Picube. On se retrouve sur un prochain épisode. Salut à tous, c'était Sky Spirit et joyeux Noël